6. avgust. Legenda kaže parenje će kreće 15. jula. Još se ništa ne dešava. Mi smo danas izašli da proverimo da ima da, da li će biti neke reakcije i kako divljač reaguje dalje počeo. Ako bude neko grlo zaostrel izvadit ćemo ga pa da vidimo. Prvi na Abericu uspešno. Vilaš. Neperspektivno grlo. Manjina. Osamdeset metara. Hvala. Korona je, nemamo se. Mi smo, mi smo wild varijanta. Pijemo iz iste flaše vodu. Ne da. Hvala, trofeja. Jedan selektivni ostrel sam neće divljači. Sam dać procena dve godine. Visina ispod ušiju. Reaguje na vabelicu butolo dovabio sam ga sa nekih 500 metara, odstrel je bio na 80, tako da odličan lov, jako zanimljiv trofej, sve u svemu i odlično, odrađen posao za ovo lovište, izveli smo jedno neperspektivno grlo. Sad ćemo da pristupimo vađenju utrobe kod divljači i idemo dalje. konstrukcije smo koristili Barnes u kalibru 30.06, tvrdo zrno, odradio je sjajan posao, divljač je pala u vatri.